Dalla meccanica all'automazione di eccellenza, per produrre di più, molto più velocemente e in modo flessibile. Stare al passo della domanda che cambia, garantire alta produttività, capacità di evoluzione della propria produzione, integrabilità con le tecnologie esistenti. Come farlo? Flexible è l'automazione innovativa nell'alimentazione dei sistemi produttivi. La sua tecnologia precisa e affidabile messa a punto in anni di esperienza. Alimenta di componenti i sistemi di produzione, senza danneggiarli. Precisione, alta velocità, capacità evolutiva, sono solo alcune delle caratteristiche di Flexible, soprattutto se paragonate a quelle di altri sistemi. Flexible è consegnato rapidamente in tutto il mondo. La sua collocazione è estremamente flessibile. Si integra con facilità nelle catene produttive di svariati tipi di industries, che serve già oggi in tutto il mondo, Flexible è compatibile con tutti i modelli di robot. Plugin gratuiti sono a disposizione per mettere in comunicazione Flexible pressoché con tutti i robot industriali, collaborativi o PLC. È disponibile in 5 modelli personalizzabili, tra cui scegliere senza dubbi, grazie a un accurato e gratuito test di fattibilità. Può processare grandi quantità di componenti, con precisione e sa gestire svariate forme e dimensioni. Facile da usare, Grazie al software di gestione intuitivo, offre autonomia ed estrema semplicità nella programmazione da parte dell'operatore, che interagisce con il sistema nella massima sicurezza. Flexible permette scalabilità, può essere spostato ed essere arricchito da ulteriori componenti con facilità per accogliere le esigenze trasformative della produzione. Equipaggiabile di funzioni di svuotamento rapido, dispersione dai bordi e deviazione. È disponibile anche in versione clean room. Al di là della grande semplicità di integrazione, siamo presenti in ogni fase del rapporto, dalla progettazione al setup, nell'accensione nel sistema o in fase di produzione per qualsiasi richiesta. Il nostro supporto è raggiungibile attraverso vari canali, anche da remoto. La tramoggia alimenta ed dosa le componenti sul disco, fornendo grande autonomia all'operatore. Il suo controllo è infatti automatico e sono disponibili diversi volumi di serbatoio, da 1,5 litri fino a 40 litri, in base all'autonomia di carico richiesta e alla produttività attesa del sistema. Realizzata in acciaio inox, può essere rivestita in materiali plastici, a seconda delle esigenze. Equipaggiabile di sportello di svuotamento rapido, protezione per le mani e barriera dosatrice. Può essere vibrante, ideale e precisa a dispensare gli oggetti sul disco o a nastrino più efficaci quando si trattano componenti che necessitano di una maggiore aderenza alla superficie. Al crescere della richiesta di autonomia o della dimensione delle componenti, è consigliato abbinare in aggiunta la tramoggia motorizzata, che consente maggiore capacità del sistema. Le superfici del disco, tra cui alcune compliant alla normativa FDA, sono disponibili in un ampio catalogo. La superficie è progettata per evitare danneggiamenti alle componenti ospitate, per scaricare eventuali cariche elettrostatiche e ottenere una rapida stabilizzazione. L'illuminazione top light o backlight è studiata per facilitare il riconoscimento delle componenti stabilizzate nelle svariate condizioni di rifrazione possibili. Attraverso un sofisticato sistema di controllo del carico del disco, il sistema di visione presiede alle azioni di peaking e di caricamento da parte della tramoggia, Flexible è altamente compatibile con i sistemi di visione di terze parti disponibili sul mercato. Oppure è possibile scegliere FlexiVision, il sistema di visione che abbiamo studiato per facilitare al massimo l'integrazione, così da garantire le ottimali prestazioni di controllo dinamico di tutte le funzionalità di Flexible. La sequenza di azioni alla base del funzionamento è progettata strategicamente per ridurre qualsiasi inefficienza possibile. La tramoggia, istruita grazie al controllo del sistema di visione, Dosa le componenti sul disco, il deviatore le allontana dai bordi, il flip le separa e le orienta. Attraverso il sistema di visione al robot vengono inviate le coordinate per la presa. Il sistema può lavorare in modalità standard, continua o in alimentazione multipla. Nella sequenza standard, quella di default, il buffer alimenta di componenti il disco che rotea e sussulta, disponendo ogni oggetto nella posizione ottimale per la presa. È ideale per ottenere estrema precisione del picking. Nel funzionamento continuo, FlexiTrack, il sistema si muove a una velocità costante durante il peaking ed è ideale per aumentare ancora di più la produttività. L'alimentazione multipla permette di asservire simultaneamente fino a 6 diverse tipologie di componenti, con un solo sistema. Gli ingombri sono ridotti al minimo, così come l'investimento e i costi di produzione.